你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello，观众朋友，大家好，我是老师。OK，下面玩游戏，下个分段前传右没的第六期。OK，下面我游玩的是自由关卡。后金判断，舵主正如梦大人所料，后金谷那些东北狗，听闻咱们要开始捉捕他们，马脚便露出来，开始对咱们发起攻击，请舵主迅速支援镇压。好，那我们先打这个。 不知道有没有剧情啊？嘿，我猜应该是没有了。不过我们还是玩玩看。嗯，看起来是没有了。啊，如果是没有的话，我们就把之前门派救援的还没有跑过给大家看的门派救一救。吧。嗯，看起来是没有。不过我们打还是打打看呐，看会有些什么剧情触发。老子拿人奉，替人办事儿，你们别老找事儿好不？ 好，哼，圣哥教会我的伎俩，你可还没见识过呢。连斩，孟婆的一些技武功技能好像有被修修改过，没有仔细看，啊，这些都还算轻松呢。 然后冰那个冰盾神速的范围缩短了，好像有缩短。哎，真是不好用了啊！以前是全范围，改成这样就很无脑啊！也不是无脑啦，以前那样比较好啦。女人可不像你想的那般脆弱。然后原因出是这个内功啊。 是你只要修炼逆风修炼到二十层，都会都会有这个元音出世的元音出世这个技能出现。哦，大概是这样子啊。大门入侵，有丰都做靠山，往后可有好日子过呢。你们今天可倒霉了！老大霉了。 女人可不像你想的那般脆弱。好，后面这组光卡都都很小，小到不能再小，因为更没有剧情啊。丐帮冲突，好，那么这期大们结束了。 我在想说，这种自由光察系列，不要只是剪成一集啊，这样比较方比较快一点，不然大家一个一个看也累， <laughs> 我也累，你们也累。那我们来，我们来看一下那个朝廷水师帮主少塔少探发现的朝廷前来讨伐我等的舰队，那帮主人带领大伙迎击，势必能提振帮众士气。好，我们看一下。 我就是又是这里，又是这里。哎呦！嗯，把黑无常、白无常走蛮远的嘛。OK，那个这样子好了。 看不到那边。OK，吃老子一枪，这也没什么嘛，这些敌人都很弱啊。壮志饥餐葫芦肉，笑谈可以匈奴血，杀！ 那看来自由关卡我们就 <laughs> 随便打一打，剪成一集就好了，这样比较快。好，来，我们再看一下其他的。 野兽训练，绝招讨伐，暗步侵侵袭，为没有剧情，真的是不可以不用看的。OK，锦衣锦衣袭击这个看一下。哎呦，嗯，还是没有一些对话之类的。 要求对话不太为难人家了啊！是这样使的刀，是这样使的，是这样使的啊！左右互搏，有没有想抓一只来玩的？那我们来抓一只吧。 啦啦啦啦啦啦啦！我们的马生在在哪里？神屁哟！我打！我再打！ 哎，做到了。 白屁刀，我没什么新的东西啊。然后还有绝刀塔吧，这些不知道是不是？哎，这什么？这些不知道是不是只会出现一次，还是好几次？ 不过有没有出现都没差，因为因为这些都是没剧情的。啊。好了，再再玩一次自由关卡就就结束这一集好了。这个不是也出，好像也打过了哈。哦，对，这打过了。好了，那我们今天提早结束了。那喜欢频道欢迎到频道首页放图片、按个键，欢迎到粉丝按赞、点最新最新消息。谢谢大家继续收看喽，谢谢，拜拜。